Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda kendimizi bir tane trekking yaparken kullanacağımız tozluk yapacağız. Tozluğumuzun bir tanesi bu sağ taraf. Su geçirmez kumaştan yaptık. Ee, kaliteli bir cırt cırt kullandık. En öndeki ayakkabı bağcının halkasına takılması için bir kanca yaptık. Hizalamak için çıt çıt koyduk. Topuk kısmı lastikli. Ayakkabının altına gelecek olan kısma bancı koyduk. Dizinin arkasına gelecek olan kısma lastik koyduk. Bacağınıza göre ayarlamak için de ön tarafına bir tane plastik klips koyduk. Bancı ayakkabının altından geçiyor. Arka taraftaki lastik ayakkabının bahar, sonbahar veya kış için kullandığımız kalan ayakkabılarda da olması için lastik kullanmayı tercih ettik. Halka. Şimdi, e, videonun zaten üst köşesinde görüyorsunuz. Ben bunu taktım üzerimdeyken sizin için öyle bir video da çektim. Sol üst köşede görüyorsunuz onu. Aklınıza takılan bir soru olursa arkadaşlar çekinmeden sorun. Bildiğiniz gibi ben e, elimden geldiği kadar her soruya, her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Tozluğun açık halinin şablonunu şu anda görmüş olduğunuz linkte sitemizde paylaştım. Oradan alıp kendinize çok rahat yapabilirsiniz bunu. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, isterseniz videoya geçelim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Thank you.